illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana ترتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا إلا الله لا إله إلا الله ما لنا كرسي يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب لدعائي ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل ترتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا العفو خير الوجود فتجي دوما رضاك